可其实你知道他录这一段还蛮好笑的，就是，啊有，就是很无聊的一直在在装这个而已，对，这大概要装半个小时，我上次有装那么久吗？屁呀，差不多，记得二十分钟差不多。